bueno. ¡Ya, ya! gente, aquele aqui. Ai, tô correndo. Ai, tô saindo aqui, ah, tá- ah, tá socorro. Você veio em cima da cama com tênis. Eu vou bater nele. Você está em cima da cama com tênis. Ai, meu Deus. Ai, pegou eu. Gente, me ajuda. Vou ligar. apetite. Ai! Gente, me ajuda. Alguém grava aqui pra me atacar. Grava. O que ele tacou? Sai daqui. Sai. Sai. Rafael, grava aqui. Grava aqui, James. Tem Cuidado pra não parar de gravar. Cadê, cadê? блядь! Ah, não, não, não. Não me arame, eu vou bater nele! Ai, meu Deus! Liguei. Não tô com paciência, música. você vai quebrar ele? Sai! Sai! Gente, eu vou desligar o alarme. Vou desligar o alarme. Sai! Desliga! Desliga! não nada. Não, esse cão apagou a luz de novo. Você não vai enxergar nada, Zé. Ai, meu Deus. Ah, não. É 10 contra 1. Você não é um rapaz suficiente. Mas... Ele é... Sai. Sai de fora. Tô quase tirando essa caputa. Ah, sai. Ai, eu Deus do céu! Ai, tô com raiva! Eu tô puxando meu pé! Não! Sai daqui! Ai, meu Deus! Você não vai fazer isso, vai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai! Ai, tô perdendo eu! Liga a luz, gente, eu tô perdendo! Nossa! Tá prendendo. Gente, o Kevin escapou! Ele... Não, ah, ah, não! Não, liga a luz, por favor! Por favor! Sai, sai! fugiu. Da próxima a gente pega ele. Ele tá aqui. Vamos Vamos. Ele tá abrindo. Ele tá abrindo. Fecha a porta. Ele não pode ir Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá aqui. Ele tá aqui, gente. Foi está aqui. Ah! O que eu vi, o que eu vi, o que eu vi? Gente, ele já foi embora. Pode. Vai, vai, Ô, gente, vem, vem, vem. Gente, então é, ele já foi embora. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe bastante like. Se inscreve no canal. E é isso, gente. tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. tchau. Ha ha ha.